ಏನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರ ಒಬ್ಬ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಅಂಟಿಸಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ವಂಸ ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಆಗಲಿ ಸಮಾಜದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭೋಗಿ ಸಮಾಜದವರವರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅವರ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಯಾಕೋ ಏನೋ ಅವರು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಗಮ್ಮ ಮುನ್ಸಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ youth president district president Munraju ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನವರು ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರನ್ನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ರೀತಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಮಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಈಗಲ್ಲ ಯಾರು ತಪ್ಪಸಿದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಾರನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಮಾಜದವರು ನಾವು ಖಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಅದೇ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡು ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ